امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم باز امشب در اوج آسمانم رازی باشد با ستارگانم امشب یک سر شوق و شورم از این عالم شب یک سار شوق و شورم از این آن شب یک سار شوق و شورم از این عالم شب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم باز امشب در آج آسمانم رازی باشد با ستارگانم امشب یک سر شو و شورم از این عالم